Claro. ሌላ ስራ ግን ይረዳል። ትችላለህ? ያዝ እስኪ ና ያሸክምሃለሁ። አባ በእናትሽ አንዴ አሸክሚ፣ እዚህ ጋር አሸክሚ በእናትሽ ነይ እስኪ። እጄን እኮ ስላመመኝ ለልጅ ነው እንዳ እንዴ ነው እናሸክም። አንተ ላይ ደፋር ነው የእሱ ከእሱ ነው የምንዝል አንዴ በእናትህ እጄን ስላመመኝ ነው እሱ እናስይዘው ይዞሽ እሱ ይዞ ሊሄድ ነው ይህን የሚያ ልልሰውን አረግ አይደለም ይኸውልህ ብራዘር አዳምጥ። የሆነ እኮ ግልጽ ብዙ እኮ ነው ብዙ እኮ ነው። ምን አይመለከተኝም። አንተ ራሱ አይደለም ይኸውልሽ እኔ እኮ ግልጽ ስለማይሆን ich entweder schon den Bilosumus und Antin Tijarlish Gebuta. London Mati. Also, den haben wir noch? Ya. ና እንጂ ተሸከም። ዶሮ አንዴ በእናትሽ አሸክሚልኝ እጄን ስላለ አልሸከም ደፋር አልሸከም ተዳለ ልጁ ለአንተ ስላሉ እጄ የተሰበረው እጄ አንተ ነው እንዲያሸከም ማለት ነው እኔ እኮ እጄ ስለተሰበረ ስላመመኝ ነው። ኧረ አንተ ትልቅ ሰው አይደል እንዴ? እኮ ልጄ እኮ ነው በልጄ እናንተ ምን ልጄ አገባችሁ? ቢሆንስ ኧረ አይደለም እንዴ? ኧረ አልሄድም። በልጄ አንተ ምን አገባ? ምን አገባ በልጄ? ማለት ልጄ ነው ብለህ ልትገለው ነው እንዴ ልጁ? ትልቅ ሰው ስናስብ እንደ ትልቅ ሰው ስናስብ አንተ ይሄን ከምታሸክሙ ሌላ ስራ ትለው ግን ይረዳል። እኮ ችግር የለውም እሱ ይሸከማል እኛ እናደርሳለሽ። እኛ እንርዳ። አይ በቃ ችግር እኮ እኛ እንርዳ። ያ ልጅ ከማሸከም እኛ እንርዳ እና እኛ እንተባበር። ኧረ አይደለም እንደ ሰው ስናደርግ ማናችንም ልንረዳ ይገባል። በጣም እሺ እሺ ላሸክም ና ሂዲ ና አይሰማም ና አባ አንዴ አሸክም ላሸክም ነኝ ና እኔ እጄን ስላመመኝ ነው አልዝም ይላል እንዴ ና ትቀልዳለህ እንዴ ና በአንተ ስር ነው እጄ የተሰበረው ና ግባ ትቀልዳለህ አባ እኔ አሸክም በእናትህ ልናሸክም ነው እና አንተ እጅ አንተ አይደል የተሰበረው? እነሱ ሳሳደግ ነው እጅ የተሰበረው። እጅ አንዴ እናሸክም አሸክም ነው ደማ እሱን አንዴ እናሸክም ነው ሰው ነው ማለት አንቺ ራስ ተተባበረሽ እንዴ እኮ ነው እንዴ ምን አገባህ? በእኔ ልጅ አንተ ምን አገባህ? በእኔ ነው የተሰበረው። አንተ አንተ ሰው ይተወኝ በቃ ኧረ አንተ ቆሽ እንደ መጀመሪያ ቶስ ምን አደረገ አንስ ምን አደረገ እኮ ነው እኮ እንዴ በኔ ያደረጋ ቶ ያልኩት ማንን ያገር ባለ እንደዚህ አይደለም ቆይ ቆይ እንዴ እኔ ራሴ እጅ ተሰበረ እሱ ነው እኮ እሱ ችግር የለውም እንዴ ከዚህ በላይ አንተ አልይዝም ትላለህ እንዴ? ማለት ምን ማለት ነው? እና እናት አንድ ያሸከኝ በእናት እጅን ሰላም ነው እንደዚህ እሱም እንዴ ምን ችግር አለ? ልጅ እኮ ነው የኔ ልጅ እኮ ነኝ። እናት በእናት እጅ በእጅ እኮ ስላለመኝ እኮ ማ ማ አለ እስኪ አሸክምልኝ፣ እስኪ አሸክም፣ አሸክምልኝ፣ አንተ ምን ነገር አንተ ለዚህ ጩጭ እሱ ስል እኮ የተሰወረ ለምን አይሰበርም? እኮ ታዲያ እሺ፣ አንተ አጥንት አይሰወርም አልክ። ቢሸከም ምን ችግር አለ? ምን ሆነ የሚሸከመው ነው? አስራ ስምንት ያልሞላው ሕፃን ልጅ አንተ ምን ሆነ ነው? አስራ ስምንት አረግ እኔ አሸክመዋለሁ። ሰው ተው፣ አታግዘኝ። እኔ- እኔ አሸክመዋለሁ፣ አታግዘኝ። ለምንድን ነው የምታሸክመው? አንተ ምን ስለሆንክ ነው የምታሸክመው? አንቺ ቆይ ምን ትያለሽ ግን ዝም ብለሽ አንዴ ትንሽ አይበላም? እሺ እንዳትገቡ። እሺ እሺ ትልቅ ሰው እንትን ትላለህ? ይህ ሰው እና እንደዚህ እኔ አንተ ልጅ አይደል ልጅ የተሰበረው ና አትጣ ና ወደዚህ አትሰማም ተመጣ አትሰማም ይመስለክ እስኪ ና አንተ ማ እንደ አንተ ብያለሁ እንደ እጅ የታመመ እጅን እያ- እያሳመምከኝ ነው እባክህ ና እስኪ አይ እሱ ነው እንጂ የምታሸክመው። ና የኔ እጅ ጭራሽ ልታሸክመው አንተ ማለት ምን ማለት ልጅ ልታሸክመው ነው አንተ? አንተ ምን አገባ ልጅስ ቢሆን ምን አገባን እኛ ይሄን ልጅ እንዴት ልታሸክመው ነው? ምን ማለት ነው ልጅ አንተ ምን አገባ በኔ ልጅ እና እሱ አይደለም የኔ እጅ ተሰበረ ሰበር ወገቤ ሰበር እንጂ ታዲያ ልጅ ዛሬ ምን አገባችሁ ማለት ልጅ እኔ በወለድኩት በራሴ ልጅ አንተ የፈለገ እንዲሁም ልጅ ባይሆን ነው እንጂ እንደዚህ የምታደርገው እናመሰግናለን።